forró, forró. Pancadão dos moleques. Essa é pra você, amor. Estou só, doidinho para amar. Você não sai da minha cabeça. Eu te amo muito, meu amor. Você é sempre vou te deixar Você é e sempre será A mulher que eu vou amar E nunca vou te deixar Eu te amo E nunca vou deixar de te amar Eu te amo E nunca vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar uh! E nas teclas, ele, Salomão Borges Estou só, doidinho para amar você não sai da minha cabeça. Eu te amo muito, meu amor. Você é e sempre será a mulher que eu vou amar e nunca vou te deixar. Você é e sempre será a mulher que eu vou amar e nunca vou te deixar. Eu te amo. E nunca vou deixar de te amar Eu te amo E nunca vou deixar de te amar Não vou deixar de te amar Eu te amo E nunca vou deixar de te amar Eu te amo E nunca vou deixar de te amar